ada TikTok. Dia takkan dia tak tahu TikTok punya kekurangan, kelemahan dia apa dia. Assalamualaikum. So, bersama lagi Yasin Amron hari ini, Tak ya, hari ni lah. Okay, siapa tak kenal Yasin Amron. Aku banyak sharing tentang digital marketing. Aku banyak tiap lah pasal YouTube, Facebook dan semua lah berkenaan digital dan marketing. So, pada siapa yang baru boleh subscribe aku kat bawah ni. So, hari ni apa isu yang aku nak share, aku nak kongsi dan aku agak <tsk> terkesan sikit iaitu ada satu menteri ni mungkin apa tahu dia nak buat TikTok contest dengan influencer dia yeah, pada 8 hingga 14 April. Aku macam aduh TikTok. Dia takkan dia tak tahu TikTok punya kekurangan, kelemahan dia apa dia. So kat sini aku nak share sikit antara kelemahan TikTok dan keburukan lah. Aku lebih aku lebih prefer TikTok tu lebih banyak buruk daripada kebaikan. Okay, first kali. Mungkinlah uh, benda pertama kali lah yang, yang first sebab kita kan COVID-19 lepas tu semua benda digital tengah down ni lah tapi adalah konspirasi orang cakap kalau siapa yang berjaya naik dulu selepas COVID-19 ni maksudnya dia akan pegang dunia lah so kalau hampa perasan lah TikTok, Zoom ada satu produk daripada China so US ni mungkin lah mereka kata benda tu adalah berita yang kata oh TikTok <clears throat> TikTok ni dia punya kelemahan sistem lah orang banyak hack lah orang boleh masuk data apa semua lah benda tu dan mungkin ada hired hacker yang buat benda tu aku pun tak pasti lah standard konspirasi orang akan cakap TikTok buat ni lah TikTok buat ni lah tapi bagi aku benda tu tak mustahil tapi biasalah aku pun malah ambil pot cuma ini salah satu benda aku boleh tengok video yang aku nak tengok ni dia suruh uninstall TikTok sebab TikTok was the most downloaded app of mm. 2019, more than any other app in the country. More teenagers are on TikTok now than use Facebook. It counts millions and millions and millions of Americans as users. But it is owned by a Chinese company that mm, includes mm, Chinese Communist Party members in leadership. And it is required under Chinese law to share user data with Beijing. And TikTok has admitted that it has sent user data to China. To put it bluntly, this is a major security risk, risk for the American people. And what kind of data is TikTok collecting as it runs on our phones? A heck of a lot more than you would think tak ngam tak kencing so berita ni kadang-kadang biasa nak bagi orang takut aku pun malah nak ambil buat semua ni pun dari segi kelemahan sistem tu memang semua sistem ada kelemahan cuma ada orang cari It stores all of this and maybe lots, lots more. And I can tell you, as the father of two small children, uh, who already have many of their friends on social media, even though they're quite young. I find this absolutely horrifying, and we know that it's a national security risk. Since our last hearing on this subject, the Pentagon, the Department of State, the Department of Homeland Security, and the TSA have all banned their employees and service members from using TikTok mm, on government devices. In fact, the Pentagon even went so far <laughs> as to say that employees should have children uninstall TikTok from their personal devices. <clears throat> That's pretty extraordinary. But actually, it's only prudent. And that's why today I'm announcing I will introduce legislation to ban the use of TikTok by all federal employees on all federal government devices. This is a necessary step to protect the security of the United States and the data security of every American. Macam apa, tengok tadi. mana okey so kan mentor ada sementara kita nak guna TikTok buat live contest so kepada Datuk Menteri tak payah kot aku rasa ni nak cancel tapi aku nak terangkan kekurangan TikTok berbanding dengan benda lain lah sebab kalau TikTok apa buat challenge tu bagi aku satu privacy lah memang dari yang video tadi tu apa pun tahu benda tu boleh leak something like that kita pun tak mau semua semua orang tak mau nak jaga kita punya privacy account bank apa semua data gambar tempat tinggal apa semua tu semua nak jaga nombor telefon semua jaga okey tu dah cukup yang kedua ni sebab kalau siapa tak pernah install tak tahu nak lah install ke dah boleh tengok lah kat youtube video tiktok yang baru ni aku dah tengok satu tu budak lelaki mau bancung dan dia orang bawa <laughs> tape umpan dia lepas tu dia turun menari macam what the fuck tengok tengok budak kecil aku tak tahu lah umur mana pakai tudung elok macam-macam aduh so bayangan kalau budak macam tu tanpa kawalan mak bapak boleh buat video so bagaimana kalau dia kosong seorang so serius untuk TikTok kalau ada support tak lah cakap kita boleh convert jadi tempat medan untuk tengok benda-benda yang faedah hosat keburukan lagi banyak pada kebaikan lah. memang orang kata internet pun banyak keburukan daripada kebaikan tapi untuk TikTok ni sebab dia satu pilihan. So bagi aku tak payah kot buat. So better putuskan putuskan pengenalan TikTok ni kepada putuskan pengenalan TikTok kepada rakyat Malaysia sebab aku risau anak aku anak dua. Kalau anak aku besar sangat nanti jadi macam mana? Ha, macam mana? Risau. So semua risau benda tu. Aku pun <laughs> takutlah siapa tak takut kalau anak kita terlibat benda ni dengan nasi dia jadi bubur apa semua kan and then yang kedua mungkin menteri sebab banyak platform boleh sediakan ada satu negeri mana tak buat online gaming lawan mobile legend Okey, aduh dah duduk rumah tak apa-apa ataupun hang buatlah challenge dengan buatlah kahun ke tu hang buat challenge buat video rekod masak dengan mak ke benda yang something bermanfaat ataupun banyak lagi eh. bukan TikTok yang panggil influencer tu memang bagus hal tu panggil influencer tu bagus sebab kita nak tarik orang muda kan sebab dia menteri apa lah aku tak tahu tapi tak payahlah tiktok buat benda link untuk bagi cadangan macam kata tadi banyak video link rekod video yang daripada rekod video pelik-pelik ni tak payahlah and then nasihat aku ni aku nak share kalau betul ya anak muda nak terlibat sangat dalam digital marketing di apa digital content content creator apa benda-benda online ni cuba kan ada influencer tu apa siapa nama tu Iskandar tu tak silap aku budak stuck so cuba dia buat talk pasal macam mana untuk budak muda jadi influencer ke ajak depa guide depa mungkin benda tu bagus daripada buat benda-benda ni kadang influencer in the good way positive way banyak influencer yang bagus aku tahu dua ni antara itu bagus sebab tu jadi pilihan kerajaan kan. so aku harap uh, video ini bermanfaat dan ingat note itu okay? apa pun stay at home putuskan rangkaian covid-19 so jumpa lagi di video akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see ya